жездин кошулуусунда цинктин күкүрт кислотасында эриши. силер билгендей лабораторияда суутекти алуу үчүн цинкти туз кислотасына же күкүрт кислотасына кошуп алышат идиштеги цинкке күкүрт кислотасын куябыз биз күткөндөй эле цинк күкүрт кислотасы менен аракеттенишип эритменин үстүңкү бөлүгүнө суутектин көбүкчөлөрү көрүнө баштады бирок суутек бөлүнбөйт таза цинк жана күкүрт кислотасы өз ара өтө жай аракеттенишет эритмеге жез пластинкасын салабыз жез менен цинк тийишкендей кылып газдын бөлүнүп чыгуусу күчөйт көңүлүңөрдү жездин бетине бөлүнүп чыккан суутектин көбүкчөлөрүнө бургула эмне үчүн жез ээрип анын эки катиону эритмеге өтөт ал эми цинктин электрондору жез пластинкасына жылат электр тогу пайда болот күкүрт кислотасында цинк жана жез гальваникалык элементти түзөт эриген цинк анод ал эми жез суутекте калыбына келтирип катод болот